Вчера это уже прошло. Сегодня это то, что сейчас. А завтра это то, что еще не наступило. То есть будущее. Вот как? Ну ничего себе!